На сцене квинтет под управлением народного артиста России Игоря Бутмана. Добрый вечер, дорогие друзья. Добрый вечер. Спасибо большое. Спасибо за ваши аплодисменты, улыбки, маски. И вообще все, что вы здесь пришли. Всем здоровья, всем хорошего настроения. Очень приятно, что вновь, вновь вы, мы в Вологде. И Блюз на веранде является одним из лучших фестивалей в мире. Так что мы благодарим Катерину Колесу и Виктора за, за все их за все их деяния, веру в то, что никакой вирус не сломает веранду и блюз на ней, который расположился очень крепко, цепился в веранду и, и никогда не уйдет. Ну и мы, конечно, тоже очень счастливы. И для нас это важный фестиваль. Имея в своем названии блюз, мы всегда пытаемся найти новые блюзы, которые мы давно не играли или никогда не играли, или играть никогда не будем. Но сегодня мы сыграли Basin Street Blues, один из э, шедевров э, музыки. И это не то, что когда-то, когда это был новоорлеанский джаз, и играл его только Луи Армстронг и все великие представители новоорлеанского джаза и Диксиленда. Ее впервые я услышал эту композицию в исполнении ленинградского Диксиленда – а потом уже в исполнении Луи Армстронга, а потом в исполнении Майлза Дэвиса на пластинке Seven Steps to Heaven. И, ну, понимаете, если Майлз Дэвис играет, то нам тоже можно. Играл, поэтому мы э, начали свое выступление с Basin Street Blues. А сейчас мы сыграем э, композицию, которая недавно вошла в наш репертуарный лист. Лист. Ференц. <laughs> или, или композиция Евгения Побожьего, которая называется «Вердикт». Мы для вас ее сыграем. Евгений Побожий – победитель международного главного джазового конкурса планеты, победитель конкурса Херби Хэнкока. И вот он благодаря этому <laughs> написал эту композицию. <laughs> Поэтому мы ее с удовольствием для вас сыграем. Вердикт Евгений Побожий. Эдуард Зизак, барабаны. Конечно же, Евгений Побожий, композитор. Олег Акуратов, фортепиано, дорогие друзья. Олег Акуратов и Сергей Корчагин, контрабас. Thank you. I that's the pull of me. Спасибо большое. Олег Акуратов. Бокал. Песня называлась «Без песни». Without a song. Без песни невозможно жить. Поэтому мы споем еще одну песню. Олег споет. Если бы мы могли спеть, мы бы тоже спели. Но, как говорится, жребий выпал на Олега Акуратова. Мы сегодня, мы каждый раз бросаем жребий, кто будет петь на нас в концерте. И каждый раз побеждает Олег Аккуратов. И мы споем песню, которая называется «Дитя природы». Песня называется «Nature Boy» по-английски, по-русски «Дитя природы». Мы иногда называем это «Мальчик». «Nature Boy» — «Мальчик натурал», но это сейчас это не актуально. Вот, поэтому <laughs> Женя, Женя по-божьи смеется, но правильно делает потому что это смешно. Итак, я эту песню пел и первый, конечно, спел Нэт Кинг Кол, потом Фрэнк Синатра, Джордж Бенсон. А, кто там еще? Лев Лещенко. Муслим Магомаев. Ну и вот сейчас Олег Акуратов перехватил палочку эстафеты. Эстафетную палочку мальчика природы. Gracias. We spoke of many things. Куратов. Евгений Побожий, гитара. Сергей Корчагин, контрабас. Эдуард Зизак, барабаны. Thank you. see you through the smoke. аплодисменты. Блюз на веранде. Лучший блюз на лучшей веранде в мире. Еще раз большое спасибо. На барабанах Эдуард Сизак. На контрабасе Сергей Корчагин. гитаре победитель, виртуоз, эрудит, гигант. Ну так. У него внутренняя сила страшная, очень жилистый. На гитаре Евгений Побожий. фортепиано. Победитель вокального конкурса имени великой певицы Сары Вон, тоже, который проходил в Америке, один из лучших конкурсов мира. Победитель его уникальный, выдающийся, невероятный Олег Акуратов. большое, дорогие друзья. Давайте аплодируем человеку, который отвечает за весь звук. Даже когда его нет, он за него отвечает. Это наш замечательный звукорежиссер Евгений Пацакайлик. Он за пультом в галстуке. Единственный звукорежиссер в России, который носит на концерте костюм с галстуком. И его, да, Евгений Пацакалик, и его помощник Пока без галстука, но тоже в костюме. Евгений Артемкин, дорогие друзья. Дорогие друзья, еще раз давайте поаплодируем Екатерине Колесовой. И Виктору Колесову, и всем тем, кто принимал участие создания этого великого, замечательного события «Плюс» на веранде. Меня зовут Игорь Бутман. Зовите меня. Мы всегда готовы приехать к вам. Народный артист России Игорь Бутман. Лимана. Спасибо большое. Олег Акуратов, Евгений Побожий, Сергей Корчагин, Игорь Бутман, Эдуард Зизак. Евгения Пацакалик. Спасибо большое. Thank you. Thank you. Большое спасибо. Эдуард Зизак, Сергей Корчагин, Олег Акуратов, Евгений Побожий, Сергей Корчагин. Эдуард Зизак. Игорь Бутман. Большое спасибо, дорогие друзья, и до новых встреч на веранде блюзом.